The central office of the Deutsche Bundesbank, 50 years old. Oi, das ist aber eine alte Kiste. You can say that again. Das äh, Haupthaus, Symbol der Stabilität, steht architekturhistorisch für die Epoche des Brutalismus. Exactly. That's why Obwohl we decided, forget the wrecking ball and welcome... We are making ourselves fit for the future. On base. And our currency. Because in the long run... In the long run, we are all dead. Ihr vielleicht, wir aber nicht. Deshalb sorgt die Bundesbank zusammen mit anderen Notenbanken im Euroraum für die Stabilität der gemeinsamen Währung. Also, there's a lot to be done. For example in Finanzstabilität, Bargeldversorgung, Zahlungsverkehr, Bankenaufsicht oder Geldpolitik. Luckily, we have a strong and motivated team. Das ist eine Ansammlung an Leuten, die immer zusammenhalten und äh, immer hilfsbereit sind, also sich zusammenhelfen. At two locations, let's be more efficient. A single location strategy for the central office of the Bundesbank. That means... Das Haupthaus wird kernsaniert. Wird ja langsam Zeit. Zudem möchten wir auf dem Gelände der Zentrale mit einem Erweiterungsbau zusätzlichen Arbeitsraum schaffen. Modern und nachhaltig. To do that, 2,000 employees will be moving to the city centre and then back again. Oh, that's gonna take ages. Ich sehe den 1. August 2027. Voraussichtlich. Wir machen uns fit. Like this, or this, or this. Perhaps not like that. Your Deutsche Bundesbank. Committed to a stable currency. Und unsere Zukunft.